チャロブラナマステエビバリーどうもチャロブラザーズのなんちゃんです今日やばいやつ役のつぼでございますということでついに来ちゃいましたあの超有名インドで多分一番有名な YouTuber の今日やばいやつにあったさんつぼさん登場です ついにやりましたありがとうございますお見いただいてありがとうございますシャロブラザーズ史上一番上がる動画になりますよこれは <laughs> いや僕インド来る前から見てましたから本当ですかありがとうございます、はい、いやいやいや、えー、大したことできないんですけどねいやいやいやということで、えー、今日はつばさんにちょっといろいろお伺いしたいなと、いいですよ思っておりましてですね、はい、えー、今日やばいやつにあったチャンネルの真相に迫りたいと思います、はい、いきましょう、はい、せーのシャロー はい、ということでまずどうしてインドに来られたのかってはい、なるほどですね、はい、インドに来たのは2013年の10月ですねちょうど 6年前くらいですね、はい、ちょうど今から2019年の、はい、でももともとのきっかけと言われると僕は毎回答えてるのはたまたまなんですけど本当人に誘われたっていうところが最初のきっかけで、まあ、それより前からやっぱりインドには興味があってやっぱ海外で働きたいなという気持ちがすごい強かったんですよただ英語もできないですし、特になんかもう 計画はなかったんですけどすごいそういうことを思い詰めてた時に本当タイミングよく知り合いからインドで働きませんかって仕事の依頼をいただいて。でまあその時僕ちょうど皆さんくらいの年で28歳、はい、29歳くらいでねでやっぱいろいろ迷うじゃないですか、そのであなたたちが YouTube 始めたみたいに、ね、キャリアとかどうしようかなとかそうそうそうそうそれでその時にやっぱ今しかないと思ってなんか魔が差した感じで、はい、ちょっとじゃあ飛び出してみようと、はい、 ということで当時僕はあの出版系で働いてたんですよ電子書籍とかネット書店みたいなところの関係で働いていたんですけどそれをもう仕事パッと辞めて、い、ろんな人に迷惑かけたんですけどでそれで辞めて、えー、もう誘われた2週間後にはビザを取ってすごいそれでやっぱ飛び出してきてでそれがちょうど6年前で、ね それがまあいわゆるきっかけではありますねじゃあロはいじゃあ来た目的っていうのは自分の中で何かを変えたくてとか新しいことチャレンジしたくてとかそうなんですで最初に働いたのはこっちのインドの日本人向けの不動産会社、不そうそうそう、不動産をずっとやってたんですよ、はい、でそれがきっかけで、えー、まあ最初はその現地採用みたいな形でこっちに入ってきた のがきっかけですね、逆に今は何やられてるんですか今もあの引き続き最初の会社からは変わったんですけども、はい、日本人向けの不動産、はい、ないし外国人向けの不動産もいろんな斡旋だったりとかあとは が我々の方でサービスアパートをいくつか加えていてそれの運営とかをしていく中で、まあ、会社もいろいろ結構フレキシブルに僕の考え方とかやりたいことを認めてもらえるのでその中で今やってるのは YouTube 事業っていうのをもともとは1人でやってたんですけどそれはもう会社を巻き込んで一緒にやろうということで今会社を巻き込んで YouTube 事業と不動産っていうのを2つ基本的にこの2つでやってる状 ですね、じゃあその YouTube 事業で今日やばいやつに会ったチャンネルをこう撮ってるわけですね、そうなんでございます素晴らしいですねいやいやいやいや素晴らしくないです <laughs> じゃろあのチャンネルを始めたきっかけって何きっかけはそれこそ僕がその5年半前、はい、6年前に日本を飛び出した時に、はい、やっぱり急だったんでさっき言ったみたいにやっぱり僕のお袋だったりとか友達がいっぱい心配したんですよ、はい、甥っ子とかがねだからその まあ、僕の本当身近な人たちに対して生きてますよ通信という意味でブログを始めたんですよでそのブログのタイトルが「今日やばいやつにあった」というタイトルだったんですねでそれで最初は本当に写真とかあの文字で、インドの生活こんなことがこんな衝撃ことがあるんだっていうことを毎日毎日本当毎日更新してたんですよ、はい、 でもやっぱりどっかで写真とか文章だけじゃこれ伝わらないなというところを感じたので、えー、じゃあどっかなんか一つ動画作りたいなっていうふうに思った時に、はい、たまたまあの会社の目の前にサンドイッチ屋さんがあって、はいはいはいでそれを毎回こう一人で行ってでこう頼んでたんですけどその作る様がやっぱりインドなんで屋台なら外でやるじゃないですか面白いでこの作るプロセスをずっと見ていて面白いなと思ってたところで、はい、じゃあこれを最初撮ってみようと思って。 でそれを iPhone でこう撮り始めたのがきっかけですねでそれで、えーまあ、単純に流して面白くないから、はい、ちょっとまあ字幕をつけてないしそれやったら、えー、うちの母ちゃんでも、はい、60超えた母ちゃんでもないしまだ34歳の甥っ子でも分かるように「シャ」とか「思い出」とか「パッ」とか「シャ」とか「ラカッ」とか、ね、 <laughs> そういうのをつけて出したのがきっかけ ですねそうですよねところどころ一言コメントが入りますもんね誰でもわかる猿でもわかるって言ってもわかんないあれ誰でもわかる結構なんか愛着感が湧くというかそうそうそうそう一言が結構そうそうそうな舎のおばちゃんでもわかるような誰でもわかるような内容にちょっとまとめたのがあるの聞き方ですねじゃあじゃあロ どうしてあの何ていうんですか食事を作るっていうところにフォーカスしたのかなってすごい気になったんですけど、それはじゃあ本当にたまたま目の前のサンドイッチ屋さんがあって、それを取ったっていうところからじゃあ他のところもやってみようとかそういう感じでもその他にも例えば電車の乗り方も取りましたし髪の切り方とかも取ったんですけどあとはまあもう 旅に行った旅の動画とか作ったんですけど、はい、単純にその後伸びたのが食事だったのでその後伸ばしていた感じですかねそうですね僕たち実は北海道出身で北海道北海道なんで北海道ラーメンを作らせてみたっていう動画おああね札幌一番やりましたよ、はい、はい、あれを多分初めて見ますね僕 <laughs> 今日やございますそこから何これ面白いなと思っていろいろ見たのが札幌への冒涜なんですよバンバンバンバンバンバンやってましたね、ね、はい、そうそうそうそうそうじゃあ がもう一個聞きたかったのがそのインドって結構広いじゃないですか、うん、あの東南アジア全部をこうキュッてしたぐらいの土地があるって言われてると思うんですけど、うん、その中でどうしてムンバイっていうこの土地を選んだのかなっていうのでも正直それはたまたまが近いですねだから最初に言ったように誘われた時、僕に全く何の僕は何も考えてなかったところで誘えた場所がただまたムンバイだったんですけど、はいはい、まあでも結果的に良かったなと思って。 デリーも多分面白いと思うんですけど、はい、狭い町ででもここにすごい集約されていて経済都市だし、うん、日本人も少なくて日本人同士のつながりもすごく面白い中。すっごいでかいいわゆる銀行とかが入ってる大きなビルの横にスラム街とかがあったりとかして、その間に屋台がいっぱいあるんですよ、はい、だから屋台文化がすごく面白いところで確かにそういう意味だとネタは腐るほど、ね、面白いですねこのギャップに生まれる食文化というか、はい こがすごく面白いですねいや目のつけるところがいやたまたまたまですけどね僕たちも今あの、まあ、YouTube 始めてちょうど6か月ぐらいですかね頑張りましょう、うん なりますけど、まあ、僕たちもあの少しでもインドのねイメージをこう良くしたいなっていう思いで5人集まって始めたのであの、はい、今後ともぜひ一緒に何か <laughs> できたら嬉しいなと思いますので、はい、僕みたいなもんで何かできることがあったらいつでも何でも言ってくださいぜひよろしくお願いします一緒にインドを盛り上げていきましょういやぜひそうですよねじゃあローということで、はい、えー、今日は今日やばいやつにあったのつば、さんに